Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Real İsmailov, Kaliforniyası salamlayıram. Dostlar, bu günləri xanımlara özəl bir dənə video olacaq. Bir dəfəlik yadıma düşdü ki, bu günləri söz vermişdim ki, hədiyyə videosu paylaşılacaq. Tez e, dedim bu videonu çəkim, paylaşım. E, şərtlərimiz adı şərtlərdir. Instagramı izləməsiz də olar, YouTube-u izləməlisiniz, e, şərh bildirməlisiniz və şərhin yanında kimi Instagramın varsa Instagramın, yoxsa e-mail adresini yazın. Öz e-mail adresiniz yoxsa yoldaşının e-mail adresini yazın. Amma ə, giriş öz adınızla olmalıdır ki, mən bilim ki, xanım izləyicidir və YouTube kanalınızı açıb qoyun ki, mən görüm siz həqiqətən də məni izləyirsiniz YouTube-da, yoxsa yox. Instagramı izləməsiniz də olar, çünki yəni ə, qadındır, kişinin akkauntunu izləmək istəmir, ya mənim akkauntumu izləmək istəmir. Maraqlı deyil mənim gördüyüm işlər, normaldır bu təbii qarşılamaq olar bunu. Ona görə o şərti yığışdırırıq. Çantamız burdadır. Ə, çantanı mən heç vaxt göstərməmişdim. Bir balaca göstərdim biraz sizi həvəsləndirmək üçün. Sərqəsizliyə görə üzr istəyirəm. Sabah çəkilişdə onu hazırlaşıram, ona görə belədir. Deməli, çanta ə, göz göz göz Guess firmasının çantasıdır. Made in Los Angeles-dır səhvlərməmsə. Orijinal çantadır təqib burdadır. Bakıda işlədiyimə görə bu ə, e, buradan qat-qat bahadır. Vurub buradan qiymətində baxa bilərsiniz. Görsəlim. Çanta budur. Bu tərəfini də çıxardım. Burada da yer var. Bu nədir? Okay. Ortada da bir dənə boş yerdir. So, inşallah ə, e, içər, içə, içizdən biri ə, e, bu hədiyyəni udar. Deməli, mən bu videonu xanımlara özəl elədiyim üçün alışveriş videosu çəkmişdik. E, long time ago. Keçən il. İndi o videolar gəlir. E, videonun sonuna kimi baxın, öz fikirlərinizi bildirin. Növbəti videoda da canlı yayımda, Instagramda ə, qalibi elan eləyəcəm. Narahat olmayın, Instagramınız yoxdursa, hökmən Dörgeyev Instagrama girəsiniz. Mən özüm ə, elə bil izləyici ilə əlaqə saxlayacağım və ə, hədiyyəni ona göndərəcəm. Oldu. Sizə uğurlar. Hələlik. Deməli 2020-nin son vloqudur. Son vloqumuz da nədir? 30-da oynanılan qadın hədiyyəsini almağa gəlmişik. Bura marşaldır uşaqlar. Marşal ə, e, haqqında qısa-qısa videolar çəkmişəm. İndi onları bölüşürəm. Ondan sonra da ki, indi hal-hazırda hal -hazırda olduğumuz yeri göstərəcəm sizə. İçəridə bu 350 dollar. Qaşan şeylər gəlir, bax, kristallar gəlir. Yeni, ay, dəyişiblər bunu, hə? No, no, no. Hə, qızım. Sən hara getsən? Hə? Sıxmaq. Sıxmaq istəyirsən, gözlə. Nə gözəldir, baxdım sənə. Gördüyünüz kimi burada hər şey var. İndi fikirləşir görək. Qəşəng şəkillər var. Çin olanda mən bir dənə house götürmək istəyirəm. House nə demək istəyirsən? House götürmək istəyirəm. Sonra belə klakslar alacağım. Belə risk alacağım. Görəm 8 yaşımda özümə ev alacağım. Hə, inşallah. Məryəmlə move edəcəm. İnşallah. Ha? İnşallah otağı üçün. 40 dollardadır. 40 dollar. Azərbaycan hardadır? Niyə Azərbaycana heç nə qoymurlar? İrana xalça qoyublar, Azərbaycan heç nə qoymurlar. Hmm. Hə. Harda? Götürək bunu şalanı talaysan. Haydi. Burada balış üzləri, balış, dəsmal, yorğan, yorğan üzləri. Təzə gələnlər nə istəsə ala bilər. 2021-də Amerikaya köçmək istəyirsinizsə, gəlib buradan polnu ev üçün bazarlıq eləyə bilərsiniz. Hamamdan tutmuş kuxnaya kimi hər şey. Uşaq geyimlərindən tutmuş böyük geyimlərinə kimi. Çoxları da brend gəlir. Mən burada Calvin Klein-i tanıyıram. Bəlkə də başqa tanınmış brendlər var, bilmirəm, amma bu Calvin Klein burada daha çoxdur. Orada hamısı balışlardır. Burada yorğanlardır. Tək üstə örtmək üçün azyalardır. Qiymətləri də münasibdir buranın qiymətləri münasibdir. Yəni burada ucuz, buradakı gördüyünüz qiymətləri başqa yerdə görməyəcəksiniz. Məsələn, belə yorğan üzləri, balış üzləri də tək-təkdə dəstə satılır. Yəni, hər şey var. Hətta paçka ilə veşilkalar da burada var. Gördüyünüz kimi. Uşaqlar üçün kitab yeri. Ərəm neçədir? Hə? Hə? Uşaqlar üçün oyuncaq yeri də var. Yəni gəlib burada uşaqlar üçün oyuncaq da ala bilərsiniz. Hər cür oyuncaq tapmaq olar, hər cür qiymətə. Maksimum ən bahalı oyuncaq burada 20 dollar, 25 dollar və belədir. Burada qadınlar üçün geyimlər də var. Burada idman üçün əşyalar da var. Hə, eşidirəm. Dördən, malades, danışarsan sən. Michel Kors'un burada sumkası var. Ya Michael ya Michel'dir, bilmirəm nəysə də. Bu 100 dollardan düşüb 88-ə. Bunun dağındakı 24 dollar. Bunun dağında bilmirəm neçəyədir. Bu şimdi bunları da tapmaq olur burada. Cürbəcə brendlərin sumkaları var. Bu böyle sumkalar da var. Ne kışın. Materyaller çok kışın. Gel buraya Meryem. Thank you. Nasıl kızlarsın? Ne geçen sumkan var senin? Bakın. Sumkalı göster bana yavaş bana. Çöynelerinizi gösterdim. İkiz de aynı çöyneydiniz. Nasıl lazımdı hekafe şey evinden? Yaxşı maşında verir içərisində. Çıxır yansız hocam. Al geçen. 10 dolara. Klasik kar. Hər əvə lazım. Bunlarda almaq olar, yığmaq olar e, Hüseyin böyrünü. Kimsə qonaqlar gələndə belə otursun, baxsın, maraqlansın. Bax, klasik maşınlar. Mhm. Sonra bu heyvanlar haqqında. Eagle. Uşaqlara ne? Başım bıraxdı uşaqlara. <laughs> Shoppingdə hə. Uşaqların otağına bunu aldı. 24 dollar idi. Həm də biraz balaca idi. Daha yaxşı olardı məncə. Yavaş-yavaş çıxırıq. Uşaqlar da yorulur. Yorulmusunuz yoxsa yaxşısınız? Yorulmusunuz. Okey. İzləyicimiz üçün hədiyyəni aldıq. Kimə qismət olacaq bilmirəm, amma qəşən bir brenddir. Şimdi hər şeyi aldıq. Qiymət təşkil elədi 291 dollar. Birinci pazarlık. Hey! Yine otur etti. Biraz alışveriş edeceğim. İndir var. İndirimde olanlardan istifade etmeye lazım. Yo yo oturma bebe. Yanvar ayının 3'ü Santa Monica'da. Bayramdan sonraki ahval ruhiye. şəhərdə heç nə bacarmayıb. Elə bir bomba düşüb buranlara. Çox sakitçilikdir. Apple-da bütün dükkanların bağladı. Mağazaların qabağı bomboş. Yəni, üçüncü lockdown gəlir deyirlər. Dünənlərdə e, iki gün bundan qabaq da yardım pulları oturdu. Adam 600 dollar, bizə də oturdu 2400 dollar. Hələ ayın axırı idi, onu da ev puluna. <laughs> Üstün cəhdi ev pulunu verdik. <laughs> Hə. Dükanların qabağına. Bayaqlar bir dənə dükana girdik. Onu da elə bir bir-bir buraxırlar. Nə bilim, 4 nəfər çıxdı, 4 nəfər girməli. Dükanda cəmi 10 nəfər adam buraxırlar. O çıxır bu girir, o çıxır bu girir. Belə nə bilim, valla. Allah axırımızı xeyirləsin. Bu dükan yaxşıdır maraqlı şeylər var. Və bu dükkanda maraqlı şeylər olur həmişə. Hə, məndə T-Mobile-dır. Bunu işlədirəm. 5G gətiriblər. O qədər pis işləyir ki, inanırsınız. İşləməsə mən arada söndürürəm, axşam Wi-Fi ilə girirəm. Çox çox pis işləyir bu. Dediyim kimi insanlar yeməyi alır, çöldə oturur, yeyir. Öz çıxamır belə çöldə. Hələ biz də çöldə oturub yeyirik. Stullarımı götürmüşük. 4 dənə balaca stulumuz var, açılıb bağlanan. İndi yemək alsın, çöldə stullarımızı atacaq bir parkda yeyəcək. Sketch-ə gəlmişik. Mərə üçün Məryəm ayaqqabı almağa. Görək burada nə var, nə yox içəridə. Bu da buy one get one 50% off. Uşaqlar üçün ayaqqabıların qiymətini göstərirəm. Bu elə endirimdədir, baxın. Bu yanmır, yəni mən. 58-dən düşüb 49-a. Sonra bu da bu yana. 29-adır bu. Bəlkə bunu alaq 29. Evet, ben işte. Ha? Bir güzel oldu da sende ondan olur. 45 dolar 64 tane. Aferin. Sınav da mesela. Ha. İkiden yana. İkiden yana. Hadi. Adı da olur ama. Neçədir bu? 39 dolara, amma ikincini alsa 50% endirim. Nədir be, bir yesin pozdu ba, aldım servis. Allah inşallah üçün 47 dolar. Təxmin görürsünüz də uşaqların ayaqqabısının qiyməti nədir? Bunu hələ Skechers'dən almışdı da. Bu neçə almışdın Aytan sən Skechers'dən? Hələ buradan onlayn almışdın ancaq. 39.99. Ha bu lap qəşəngdir bura bax. 38 dollar. O inanmıram istəsəm. Hə, o çox uzundur mənə. Bunu sıxmamışam da mən ona görə. Bu belə olmalıdır əslində. Ayaqqabını istəyən yoxsa sayzı istəyən? Bunu istəyirəm. Mənə ayaqqabını istəyən, sayzı istəyən. Sayzı istəyirəm. O sayzı. Ya. Amma bunu yox, bunu yox. Ayaqqabının özünü istəmirsən, yoxsa razmerini istəmirsən? Bunu istəmirəm, çünki burada bazı ödəyəm mənə. Nə? Yəqin balaca tutduğuna görə. Gedə bilərik, hə. Gedə bilərik. Bir dənə çırp ayaqlarını, işığı yansın. So good. O ayaqqabını istəyir götürək, amma Mələk xanım anasının eyni fasonda ayaqqabı istəyir, modeldə istəyir. Biz də buradan bir dənəsini tapdıq. İndi getdi onu gətirməyə, qoy gəlsin. Qiyməti 59 idi, mənim 52 dollardı bu. Bu 52 dollardı krosovka kimi. Bu belə ə, e, 34 dollara düşüb qiyməti. Bu baxıram bu gün nə qəşəngdir. 42 dollardı. Hə, biraz boyutdu. Amma çox qəşəng. Belə balacalar üçün də, balaca üçün də götürdük 42 dollara. Yine birini aldı, bir 50 faiz indirim olacak. Valla için bunu götürdü. 39 dolar. Bak şimdi ananın ayakkabılarından o en olması da okşuyor. <laughs> bu yaxşıdır kalsın bu. O neçə idi? 59 idi, 52 idi. 52. O uşaqlar ayaqqabı bahadır da. Yəni bahalı olanı İndi bahalı olanı götürəcəklər, o birisini 50% endirimə salacaqlar. 52-ni götürəcək, onu endirimə salacaq. Son qiymətdə deməli 52 dollar biri, 19 dollar biri düşdü. Görürsüz, birincidə endirim yoxdur, ikincidə 19 dollardan, 39 dollardan 19 dollar endirim, 79 dollar o kişi qiymət. Thank you, bye. Hə dostlar, videonun sonuna gəldik çatdıq. Videonu e, şərh yazmayı, kanala abunə olmağı və bildiriş düyməsini basmayı unutmayın ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun, hələlik sizlə mən Edin Brüel İsmailov, Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində.